Heddiw rydyn ni'n nodi can mlynedd ers sefydlu'r urdd nôl yn 1922. Ganrif o gynnu cyfleoedd arbennig ac unigryw i blant a phobl ifanc Cymru yn y Gymraeg. Fel sefydliad, mae'r urdd wedi chwarae ran anferth yn hyrwyddo ein iaith a'n diwylliant. Mae gen i ni gyd ein profiadau unigryw o fod yn rhan o'r mudiad o'r gwesylloedd a gweithgaregau i cystadleuaeth a prosiectau rwngwladol. Mae nhw wedi cael effaith ar fywydau yma yng Nghymru a ledled y byd. I nodi'r carreg filltir anhryderus hon, bydd yr urdd yn cynnal dathliadau drwy gydol 2022 gan ddechrau gyda ymgais wych i torri record byd. Rhwng chwater i 11 a chwater wedi 11 heddiw, byddan nhw'n cynnal parti dros Zoom. Ac maen nhw'n gofyn i bob i recordio eu hunan yn canu Hi Mr Urdd a'i rannu. Dwi ddim yn meddwl bod Cymru na'r byd yn barod i'r clywed i yn canu'r can enwog, ond rwy'n annog pawb i ymuno yn yr ymgais – Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan yr urdd. Hoffwn orffen drwy dymuno phob lwc iddyn nhw gyda'r ymgais record byd a drwy ddiolch i bob aelod, riant, gwirfoddorwr a staff am ei ymroddiad dos y can mlynedd diwetha. Dwi'n dymuno gorau i'r urdd ac yn gobeithio am y ganrif arall o ddallu'r coch gwyn a gwyrdd.